жерге қақ тұрар қайратты ерге бақ тұрар деген қадірмен ағай мына айтула бегі белгілі фермер мына әлі бауырымыздың елден бата алу той ағайын мына жүз мың теңге бәрі аласыз жүз мың теңгені келіп аласыз қадірмен ағайын мына алла де берекетіңді жаса алла де берекетіңді жаса атекелері еріп келіп отырасыздар мына келес ауданы білім бөлімінің бастығы бақтияр мырза болса бір той төріне келіп бір керемет батасын беріп жатса сатылхан ағамыз болса бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп жатса қадірменді ағайын батабақтың бастауы деген жаңбырменен жер көгерер батаменен ер көгерер деген қадірменді ағайын міне бүгінгі әлі бауырымыз елдің ботасын емес елдің ақ батасын аламын деп беріп жатқан бата алу көкпар тойы қадірменді ағайын мұхамеджан шәмөндөздің тақымында қадірмен дағайын мұна. шембет қалдыбай мырзаның тұлқарау деп отырмыз қадірмен дағайын. намыс көп кереметтей сәйгіліктердің егесі белгілі кәсіпкер іскер азамат Жембет қалдыбай мырзаның намыскөк есімді аты көкпарды жақып қажы көкеміздің баласы өзбекстан қазақстан орта азияға белгілі ғалымжан шабандоз басымбетов қадырмен дағаймыры. 2023 жылдың 5 наурыз күні үлкен ұлан асыр көкпар беретімін қадырмен ағайын жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабандоз басымбетов қадырмен дағаймыры. міне 2023 жылдың наурыз айының 5 жылдызы күні жиенбет кереметті тұлпарлардың егесі белгілі кәсіпкер іскер азамат алла қаласа 2023 жылдың феврал айының 23 жұлдызы күні үлкен көкпар беріп елдің батасын алатын сен бақсақалдың баласы қалдыбай мырзаның намыскөк аты атыменен төменгі мәреге жүз мың теңге салымға жақып қажы көкеміздің баласы орта азияға белгілі ғалымжан шабандоз тастады қадырмен ағайын